Здравствуйте, сегодня я вам представлю сайт fast.net fast.net Этот сайт создан с целью э, прокачки игроков э, или просто поиграть э, с античитом e э, античит. Здесь вы можете зарегистрироваться и играть через э, Steam Э, в, в Counter-Strike 1.6. Ну вот, я уже перед вами зарегистрировался. Ну, я зарегистрировал новую страничку. Вот видите, Robberes нас 20. Э, я еще не подтверждал с тем ID, ID, потому что я уже подтверждал на старой странице. И не могу подтвердить здесь. Так, здесь вы можете заказать себе даже мувик. Сейчас я вам все покажу. Ну ладно. Э, создать может заказать мувик. Потом вы можете играть в миксах. Это так называемые бесплатные игры просто с людьми там 5 на 5, там, ну, сколько захотят. Вот, можете создавать миксы, играть со своей командой и так далее. Есть турниры. В турнирах можно участвовать, э, если у вас есть э, количество определенных очков. Вот есть турнир Э, здесь записываются команды 5 на 5. 20 очков вкладываешь, 130 выигрываешь. Есть турниры другие, есть вот был турнир один на один э, на карте в Индии. 5 очков вкладываешь, выигрываешь 460. И так далее. Пишут карты, вся информация. Здесь вы можете играть. ES античит вы можете скачать, э, прописав это в гугле, в гугле или в Яндексе ну это не обязательно так как при регистрации есть название ес Cheat, нажимаете и переходите на официальный сайт там можете скачать так пройти регистрацию можете через инструкцию вот к примеру в инструментах загрузку зайду вот ес Cheat, там будет запрашивать вас страну ну чтобы бежать через этот сайт желательно выбирать россия и он.ру все выпил и все такое, значит уже все. Все, теперь вы можете играть, к примеру. Э, для того, чтобы играть, нужен Steam, так как я еще раз повторю, поэтому вы можете заказать его у меня э, в скайпе. Контактную информацию я оставлю под этим видео э, в описании. Или вы можете обратиться ко мне э, прямо на ютубе, написать в личку, я вам напишу цену э, Steam игры ну все всем удачи до свидания